Se acabó. Free drinks. මේකොය කවුද මේ මගුල ඇතුල්ලේ මාව මේට කෙන්න ගන්න යවන්න ගොඩක් කාලෙක ඉන්න ලීඩාවේ මේ ශකබුම් වරම් තුනක් තියෙනවා පළවෙනි එක ඔයාට බලන්න දෙවැනි එකත් බලන්න තුන්වෙනි එකත් බලන්න ඉති අන්න එහෙම ඔය තුළම ඔයාට බලන්න කෙනාවේ ඉතින් ඒක ඉන්න කොහේවත් යන්නතුව පලවිට වීඩියකට යන්න කියලා හදන්නේ අපිටිය ගන්න හරි හරිකමන්න පලවෙනි වීඩියක් ගැන කියනවන මේක පුදුම එකක් තාමන ඒ ගැන කිවෙන නවට පලවෙනි වීඩිය එක තමයි අපේ බලු මල්ලිලා බලු අක්කලාට ඒවගේම අයියලාට එකන අයිතිකාරයන්ට කරපු හොඳම හොඳ ශකබුම් වැඩටිකක් තමයි මේ ඉති පලවිනික අපපුඩිය ගන්න පලවිනික මේ මේ අකයි බව මල්ලි උදෙම ඇවිදින්න යන්න වගේ අක්කනම් ඇබැයි තාව නිදිමතේ වගේ කොහෙද අපි යන්න අද මොකක්දේ වුණේ අක උඩින් ගියනේද දොරවත් හලගී නෑන ඔන්න අපි එනමෝ අයින් වෙන්න අක්කේ අරිනේති අකටමන හරි උනන අදරට කෑමන්න අර මොකද බව ඇදගෙන යන්නේ ආ අයිතිකාර අයවනේද මං හිතර අය හොඳින් ඇති කියලා අද පියන්න මුලි පාක්කට මුලින් ඉති මොනා කරන්න දොරහලින් පේ නැතන් අරක්කට වෙච්චදේ වෙනවනි අන්න අයේ ලසන කෙල්ලෙ පාරය යනවා කියලා තමයි මංහිතන්නේ දුවගෙන යන්න ඇත්තේ හෝ හෝ හෝ ආහ එපාඒ බව්වට වඩාවේගෙන් අංකල් ගියා වගේ ආමේ කලින් අංකල්ද ආනෑනෑනෑ මේ වෙන කෙනෙක් හැබැයිතින් ඇවිදින විදිියෙන් තේරෙන හොඳ පාරක් පොලොට පත බැවිලා කියලා අම්බෝ ශෝක් මඩ ටිකා කොයින් හවා ගන්නවද අප මේවා මඩ ගරිය වගේ ඇතුළටම රින් ගන්න ඕනේ පුතුම සනීපයක් කළුමල්ලි දුරුමල්ලි ගමනක් යනවගේ ඇයි කළුමල්ලි බැස්සේ යන පාර කෙලින්කිවට කෙලින්ම නෑවගේ ඔය හොඳර නාගත්තේ බෑබෑයි අතනම් එන්නම නෑයි අතනම් අර චොකලට් එක ඕනෙමයි මට බෑ කිව්වන මම එන්න නෑ නෑ කිව්වත් නෑම තමයි එන්න මන ඇයි අප්පා එදක් බොරු කියලා එකන්ගේ අදක් බොරු කියනෝ මෙතන අද චොකලට් එක ඕනෙමයි යෝදේ ආරිම ළඟට පොඩ්ඩක් එන්නම් එච්චරයි එවුනට බෑප්පා ගෙදර යනවා එදත් බොරු කියලා එකන්ගේ බෑ බෑ ඔය පටියෙන් ඇතට වැඩන්නේ මම එන්න නෑ කිව්වනේ එන්න නෑම තමයි හරි එන්න නෑ කොච්චරද්දත් එන්න නෑ මන් නිදාගන්න මෙතන බලන විටික වැලුවනේ තව දෙකක් තියෙන දැම් මේ බලන්න යන්නේ දෙවනි වීඩියෝ එක දෙවැනි වීඩියෝ ගැන කියනවනම් අපි යන්න හදන්නේ කෙලින්ම පොඩි කාලෙට පොඩි කාලෙ පොඩි කාලේ ගැන කියද්දී අපි ස්කෝලේ යන කාලේ අපිට නටන්න chance එකක් දුන්නොත් මේ ඊයේ පෙරේදත් ඔය නටලා අපේ අය අන්න එහෙම නටන්න chance එකක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ මල්ලිට. ඉතින් මේ මල්ලි එහෙම නටලා බලන්නකො අනිත් අයට වඩා කැපිපේන විදිය අද ස්කෝල නැටුම් දිනේ වගේ බලන්නකොයි කටීරම හොඳ නටන්න දීලා තියෙන්නේ කට්ටියක් කොට වෙලත් බලාගෙන ඉන්නව නේද තාම පටන් ගත්තා විතරයි ආ එක මලයන්ඩි කෙනෙක් ආ බෝලේ වගේ මලයන්ඩි කෙනෙක් හොඳ නටනවා නේද අනිත් අය නැටුවත් නැතත් මල්ලි නම් හොඳට නටනවා අනිතය අත්තේට මේට කරදි මල්ලි මල්ලික විදිනම අත්තේට මේට කරනවා බලන්නකෝ පපුුවටත් ගාගන්නව හරි අපූරුවට ආහා මල්ලි ඔය ඇති පපුුවට ගාගත්තා මොනා උනත් මල්ලිඉතින් නටලියොර වෙදි මල්ලිකි කිලෝ ගාඩක් නැතිවී වගේ පිටිපස්සත් බලබල ඔය අපූරුවට නටන්නේ අනිත් කටේ නැටුවත් නැතත් මම නටනවා ඉවරයි නේද ඉවරයි කියලා හිතුවට ඉවරම නෑ ඔය දැන් දන ගහගෙන වැට පෙන්න්න හදන්න ගැම්ම කොහොමද අපේ පෝඩ්ඩාගේ ඇගේ තරමටම තියනවා අනිත් කෙනට ගන්න දෙන්නේ ආනෑ නෑනෑ හරි ලස්සන නැටුමක් වගේ කෝමද ගැම්ම අපේ පොඩ්ඩාගේ අනිතයට වඩා හොඳයි වගේ මේක එක දෙක තුන තෝරනා නං ඉතින් ම හිතන්න මේ කොල්ල තමයි එක ඒක තමයි වෙන්න මෝනේ එක මාරලා සනයි අපයිනට මනංගා බලන්නකොයි පොඩ්ඩ හොඳ නටන විදිිය අනිත ඇත්තේම තමයි ඇබැයිතින් කොල්ලා කැපි පෙන් හොඳ නටනවා එනටම දැම් මහිතන් නිවරයි වගේ ඒ තාම මල්ලි නංගි වරන ඔයි ලසන ගැල්ල වැටිකුත්තාවේ දැගිතින් අත්තල්ල නටමු මංහිතන අත්තල්ලන්නට නෑ වගේ කොමුණත් ඉතින් මල්ලි තාමත් මල්ලිගෙන ඇටු මේ අනර නරණන අත් දෙකක් උඩට අත් දෙකක් පහල අත් දෙකක් උඩට අත් දෙකක් පහල මොනවනත් මල්ලිනං ඉතින් දවස් ගානක් බලාගෙන ඉන්න ඇති මේ නැටුම නටන්න. නැත්තම් ඉතින් මෙහෙම නටයි දප්පා. තයක පෙන්න්නන්න කියලා දැන් තුන්ගෙන එක මේ වරමේ හරි පුදුම සහගත දෙයක් තියෙන් ඔවු බෙදැමවා බලන්න යන්නේ භයානක වීඩුව එක භයානක කියන්නේ ඔයාගේ ගෙදර ටැප් එක හැමතිස්සෙම කරන්නවාට වතුර දෙනේ කනේ හැබැයි මේ ටැප් එක කරන්නේ අපි වතුර ටිකක් දුන්නාම එයා බොන එක බලන්නක මේ වීඩිය එක Tingnan mo guys, walang tubig. Sisindi ko yan walang lalabas sa tubig. Tingnan mo, Tingnan mo guys. Tingnan mo guys. Umiinom yung gripo namin guys. Umiinom. Umiinom guys oh. Nubos. Minom mo guys. Mineral pa yan oh. Pagod na yung gripo namin guys. <laughs> තුනක් පෙන්ඩුව තයිකක් පෙන් මොනාලමල්ලි කරන්න මේ ලයිටුද්දාන කරන් කපන වෙලා වීඩියෝ වීඩිය මොන වීඩියෝද ඇලඩින් ඇලඩින් නෙවේ යන යන්ට හරි තයික මේක බලන් ටක්ගල මේ ශකබුම් වෙච්ච පිටරට වෙච්ච සකපුන පිටරටයට ශකබුම් වෙච්ච වැටිකක් වේ ටක්ගල බලන්න සුපරවස අකබුන්නේ හරි අයෝදම නාගන්නවගේ හදන්නේ ඇනුනා ආකට අස්පන් කියන ලයිසන ගන්න පුළුවන්ගේ වගේ පිටිපසගෙන වානයට වැඩිටික් පෙන් හරි මේකත් ගාලා කෝමරි මේක බිම දාම ආකවදෙම ව්‍යයම කරන්න වගේ කකුල තිබ විතර ඇබයි බීච්චකට ට්‍රිප් එක මොනවන තක්ක බම්ප එකන නියමට ගත්තා ඒ අපි දාලන්න පයි අන මේක නැවත්තෙන්නේ නෑන අයෝ අනේ බ්‍රෙක්න අනේ අනේ අල්ලගන්න අනේ පැන්නා හරි වාහනනම් ස්ටාට් කරගත් ඒ තාම නැක්ගෙන ඉන්නකො ඒ අයෝ ඇටේ මාවනේ ඉන්නකො හරි එනම් ගමන යන්න හදන්නේ වන් ත්‍රී අතාම නැද්ද හරි එන දැන් රෙඩි වන් ත්‍රී හරියටම ඇද්ද ආක මොකද දන්න කරන්නේ අක්කේ බලාගෙන අය හොරින්ද දන්න කෙල්ගෙන කපන්නේ ගහටත් ගහල වැටුණේ මංග දැවිල්ල තියෙන බීච්ච එකට මංවට පෙන්න්න මෙතනින් ඇතුරට ගහම තියෙන ලස්සන එන්නක යන්න මත්තා මේ මොකද අය පෙන්න්න හදන්නේ බයිසික රෝධ දෙකම ගලගෙන රෝධක විතරන්නේ කොරට අවශ හැමදේ මාරගෙන කියල්ලා ප්‍රෙම්ම විතරත් කියලා කියලා ගොඩක් ස්තුතිය යාලෝටික මුති නාන්න ගිල්ලාගේ පලවෙනියන පැන්න ඔයි දෙවනිියත් පයින් හැට ලස්සට තුන්ගෙනියකෝ එයත් පැන්න කෑගහගෙන හතරවෙනි මේ ඔල්ලුවටම පැන්න ඇයි මොකද දන්න මේ පෙටිය තුලින් සදයක් කෙන ඒ මෙන්න මෙයා නැගිටලා අය කොට කලි සමුකුත් ගහගෙන නිදි වගේ ඔපිසගේද දන්න ඒ දට්ටික මුරලට නේද තියලා තියෙන්නේ